Vamos rodear a torre con unha cadena humana para demostrar a forza e a unión dos traballadores e traballadoras de, de Estel, que seguimos dicindo non o ere, eh, seguimos na mesma liña de que non hai causas eh, que justifiquen estes despedimentos, eh, e, bueno, eh, vimos a, a berralo ben alto para ver se Estel, Movistar e Adeco pois, se enteran do, de que non, non vamos a aceptar ningún caso este ere. folga hoxe na plataforma da Coruña pois ten un moi bo seguimento, calculamos sobre máis dun 85% e desde o minuto 1 reclamamos a presenza de Telefónica na mesa porque entendemos que é o máximo responsable de, desta situación. Eh, ata o momento non houve ningún tipo de resposta. Este el di que convidou a Telefónica para, para mandou bueno, un correo electrónico, unha carta para que viñera á mesa, pero non hai resposta. Eh, tamén eh, reclamamos que se nos diga eh, ese supuesto suposto mm, descenso de carga de traballo, eh, quen, quen o vai dar, non? porque as chamadas, eh, insistimos, non desaparecen, os clientes siguen chamando eh, e tampouco teñen resposta.